muutoksen tekeminen ja uuden luominen on aina maratonlaji ja, ja siinä pitää vaan raasti edetä askel kerrallaan kohti haluttua maalia. Roadmap-työkalun avulla pystyy hahmottaa, että mitä askeleita tarvitaan, jotta sinne maaliin päästään. Ja tähän kannattaakin niitä toimenpiteitä, sitten kun ne on ensin määritelty ja arvotettu, niin, niin ruveta sijoittelemaan eri vaiheisiin, mitä tehdään, kuinka nopeasti ja, ja mi, mitä eri riippuvuuksia eri toimenpiteillä on keskenään. Ja tämän tarkoituksena on tietysti toimia työkaluna esimerkiksi ohjausryhmälle, joka, joka voi seurata sen toimenpidesuunnitelman etenemistä ja, ja toteutumista ja, ja katsoo, että oikeasti niitä asioita tehdään, mitä, mitä on suunniteltu. Se on nimittäin varmin tapa olla pääsemättä maaliin on ruveta kesken kaiken täällä – keksimään uusia asioita ja, ja tekemään jotain muuta kuin mitä on suunniteltu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä on vedenpitävä tämä suunnitelma ja mitään muutoksia ei voisi tulla. Joskus hyvin saattaa käydä niin, että todetaan, että joku toimenpide pitää tehdä aikaisemmin, koska siitä nähdään, että siitä on juuri sillä hetkellä hyötyä. Tai sitten joku toimenpide vedetään ruksit yli kokonaan ja ei tehdä ollenkaan, koska todetaan, että siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta kokonaiskuva pitää hahmottaa ja ymmärtää se, että mitä askeleita vaaditaan, jotta maaliin päästään.